Бүгенге темабыз нигъмәтләргә шөкер кылмак хакында. Бисмиллаһир рахманир рахим. Аллаһ Тәгаләгә карата, Аның нигъмәтләренә һәм дә санарга да мөмкин булмаган, чиге булмаган безгә биргән барлык нигъмәтләре өчен шөкер кылу бөтен мөселманнарга фарыздыр, ягъни кадагый, мәҗбүри. Шөкер кылу ул Аллаһ Тәгаләнең барлыгын һәм дә берлеген кабул итү һәм исбат итү. Кем шөкер кылса, димәк, ул Аллаһ Тәгаләнең барлыгын исбатлый үзенең хәле белән, шушы күренеше белән. Нәрсә ул шөкер? Шөкер ул тел белән әйткәнне күңел белән исбатлау. Ничек ки тел рәхмәт, рәхмәт дип әйтсә, күңелдә печать куйса, менә бу атала шөкер дип. Нәрсә ул шөкер? Шөкер ул кулдан чыгачак мал яки кулдан ычкыначак бер нигъмәт яки югалачак Бер байлыкны тотып торучы бер җеп, бер аркан шәкелендә. Ничек моны аңларга? Билгеле, һәр кеше нәрсә дә булса таба, нәрсә дә булса югалта. Шуңа әгәр дә шулай язылган булса, кеше нәрсәдер югалтачак, нәрсәдер Кулыннан ычкыначак. Ул сәламәтлекме? Ул аяк, кул нигъмәтеме? Ул байлыкмы? Нәрсә дә булса, гомуми, нәрсә генә булса, әгәр дә ул китәчәк дип язган булса, аны тотып торучы бер ау дип әйтикме яки ничек менә балык тотканда ташылыр Сетка болай иттереп әйләндереп ташлыйлар. Менә шушы тотып тору өчен ул нәрсә дә атала как раз шөкер дип. Менә бу шөкер. Ягъни кем шөкер кылса, кулдан китәчәк матдә, кулдан китәчәк ризык, байлык ул нәрсә? Китә алмаячак, чөнки ул бер җеп, бер сетка эчендә. Тик бу җепнең исеме дә ул шөкер дип атала. Ягъни кем шөкер кылса, китәчәк нигъмәт хәтта китмәячәк. Һәм дә шулай ук иң Аллаһ Тәгаләнең биргән иң зур нигъмәте инде ул әлбәттә ул безгә Рәхим итеп биргән шушы ислам дине. Безгә биргән дин. Бу Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәте мәңгелек ахирәт тормышына да җиткерүче, алып баручы бер сәбәптер. Ислам динендә булу, ул бер нигъмәт. Шушы безнең мәчеттә утыруыбыз, вәгазь тыңлавыбыз, шушы безнең иманыбыз, ул мәңгелек тормышка алып баручы бер сәбәп. Һәм дә бу иң зур Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәте. Аллаһ Тәгалә безгә күз бирде, колак бирде, күз белән күрәбез, колак белән ишетәбез. Кул бирде, кул белән нәрсә булса да күтәрәбез, эш эшлибез, ашыйбыз үз кулыбыз белән. Аяк белән йөрибез. Болар барсы да нигъмәт түгелме? Һичшиксез бу Аллаһ Тәгаләнең биргән нигъмәте. Әгәр кул, аяк, күз нигъмәт булмаса иде, булар нигъмәт булмаса иде, Аллаһ Тәгалә Коръәндә безгә әмер бирмәс иде. Ибраһим сүрәсендә 34 нче аят-кәримә Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Шөкер кылабыз кайчан? Кайчан Аллаһ Тәгалә нигъмәт бирә? Шөкер ул нигъмәтнең капма каршысы. Аллаһ Тәгалә нигъмәт бирде, син шөкер кыласың. Шуның өчен, әгәр дә кул, аяк, күз, акыл, фикер уш нигъмәт булмаса иде, шөкер кылырга да кирәкмәс иде. Ә инде Аллаһ Тәгалә шөкер кылыгыз дип әйткәч, димәк аңлашыла ки, безнең кулыбыз да, аягыбыз да ул аерым бер нигъмәт. Һәм дә ничек ки бу безнең атлап үткән Кемдер үтте, атлап түгел, ә шуышып, шушы елларда, шушы чир мәсьәләсендә. Безнең бүгенге шөкер темасына бәйле, ул да булса тын алу һәм дә шушы тынны чыгару. Ягъни сулыш без һаваны алабыз эчебезгә һәм чыгарабыз. Бу зур нигъмәтләрнең берсе. Инде монда әйтергә кирәкми, күз алдына китерегез дип, чөнки без аны күрдек. Күп кеше күрде, ничек ул авыр тын ала алмасаң, яки тын алганны чыгара алмасаң. Бу аерым бер нигъмәт. Бу көнгә кадәр ул китапта гына иде, инде хәзер без аны үз күз белән күрдек, нинди ул Куәтле һәм дә бик мөһим бер мәсьәлә, тын алу һәм дә тынны кире тышка чыгару. Бу Аллаһ Тәгаләнең зур бер нигъмәте. 24 сәгать тын алабыз, көндез дә, төнне дә, йоклаганда да. Бер көн Аллаһ Тәгалә тынны киссә, Бу дөнья бәла була, аның ризыгы да, бөтен яктылыгы да, караңгылыгы да, бөтен нәрсә, нәрсә бар бездә, ул бәлагә әйләнә. Чөнки тынабыз булмагач, нәрсә эшләп була? Бер нәрсә эшләп булмый. Дөнья инде ул рәхәт булмый, ул зинданга әйләнә. Чөнки тына алмасаң, аны кем татып карады белә, нәрсә ул тын ала алмау, ул бик авыр мәсьәлә. Шулай ук безнең ашавыбыз, тел, теш, чәйнәп йоту, ул ризыкның тәмен тату, суны эчәргәме, ит ашаргамы, ул да аерым бер нигъмәт. Болар барысы да нигъмәт. Һәм дә бу нигъмәттән Аллаһ Тәгалә безгә бирде, шөкер кылыр өчен. Нәхл сүрәсе 114-нче аяты кәримә. Нәхл сүрәсендә Аллаһ Тәгалә әйтә: Аллаһ Тәгаләнең сезгә биргән ризык буларак халал һәм чиста булган ризык нәрсә бирсә дә, сез аны факулу ашагыз. Аллаһ Тәгалә әйтә, Һәм хәләл, һәм дә чиста. Хәләлән, таййибән. Ике сүз әйтә Аллаһ Тәгалә. Хәләл генә дими, хәләл һәм таййиб. Һәм хәләл, һәм чиста. Ризыкларны Аллаһ Тәгалә бирде. Сез аларны фәкулю, ашагыз дип әйтә. Вәшкуру, һәм дә шөкер кылыгыз. Әгәр дә сез үзегезне Аллаһ Тәгаләнең колы дип әйтсәгез, ул вакытта шөкер кылыгыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Һәм дә безнең тормышыбызда шулкадәр күп нигъмәт бар, Күп нигъмәт, санап бетереп булмый. Ләкин кагыйдә һәр вакыт мөмин кеше, мөселман кеше шөкер кылырга фарыз, һәр көн, һәр көн ул мәҗбүр шөкер кылырга тиеш. Бу аның вазифасы, бу аның Аллаһ каршындагы бурычы. Сорау туса, ни өчен шөкер кирәк? Фарыз икәнлеге аңлашылды. Ничек ки ураза фарыз, намаз фарыз, хәләл ашарга фарыз, ә шөкер ния фарыз? Файдасы бармы дөньялыкта яки ахирәттә дисәгез? Әлбәттә, динебездә һәр ноктада бар файдалы әмер икән Аллаһ Тәгаләнең, димәк, янда бар файда. Алла Тәлә файдасыз әмер кылмый. Иң беренче файда ул, кем шөкер кылса, шушы шөкер кылу сәбәпле Аллаһ Тәгаләнең ризалыгына ирешә, казана. Моңа карата да Аллаһ Тәгалә аят кәримәдә әйтә, аят кәримә Ибраһим сүрәсе 7 нче аят. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Минем газабым нык көчле дип әйтә. Бу әйт кәримдә аңлашыла ки, кем шөкер кыла, ул ләәзидәннәкүм, әлбәттә, әлбәттә арттырырмын дип әйтә Аллаһ Тәлә. Беренче файда дөньялыкта, ахирәттә ул Аллаһ Тәләнең ризалыгына ирешсәк, икенче файда ул ризык нәрсә эшли киңәя. Нигъмәт арта. Ягъни күз бик күрмәсә, кеше шөкер кылса, күз сәләте көчләнә. Колагы әз генә ишетсә, ул шөкер кылса, әлхәмдүллә, Аллаһ Тәгалә рәхмәт шөкер, әз генә булса ишетәм дип көн дә шулай йөрсә, һич шиксез колагы ачылачак. Аягы да бик авыртып кына йөрсә, ләкин йөрсә, мәчеткә яки башка изге эшләргә, ул шөкер кылса шуңа, Ул әлбәттә яхшыра, яхшыра барачак көн дә көн дә. Ләкин киресенчә, вәләин кәфәртум дип әйтә Аллаһ Тәгалә, әгәр көфрле кылсагыз, ягъни шөкер кылмасагыз. Әгәр әйтсә, менә фәлән фәсмәтән күпме тырыштым, күпме ул Дәүләткә гомеремне сарыф кылдым, аякларым калмады, күзләрем калмады, кулларым калмады, дип гел шулай зарланып йөрсә, булды ул заманнар, булды ул вакытлар, каяларның ярдәме, менә мин нинди хәлгә килдем, дип зарланса, шөкер урынына зарланса. Ә зарлана кайда? Дәүләт каршында бит, ә кайда? Өендә. Бер үзе зарланып утыра. Булсайды берәр кеше алдында яки дәүләт каршында үзенең хакын исбатлар өчен, үзенең бәлки пенсиясен арттыру өчен, ягъни хакын сакласа үзенең, якласа үзенең ничек әйтәләр, инсафлыгын, үзенең дәрәҗәсен якласа ул бер хәл. Ә монда ул зарлана. Ул вакытта ул зарлана була кемгә? Ялгыз өйдә утырганына күрә ул ялгызлык булгач, димәк, ул зарлана кемгә? Аллаһ Тәгаләгә. Кырымда бит кеше юк, кемгә зарлана? Аллаһ Тәгаләгә зарлана. Ә бу зарлангач, Аллаһ Тәгалә аның һәм кул нигъмәтен дә, һәм аяк нигъмәтен дә, күз нигъмәтен дә Тагын да әзәйтергә дә мөмкин, дигәр дә куркыныч алып куйра да мөмкин. Әүлиялардан берсе, аның исеме Шибли, Шибли хәзрәтләр дип йөртәләр. Ул шулай ачыклый шушы теманы. Шөкер кылу ул нигъмәт өчен шөкер кылу булмаска тиеш, ә булырга тиеш Аллаһны күрү өчен. Ничек аңларга моны? Гомуми рәвештә кеше шөкер кайчан кыла, кайчан Аллаһ теләнгән бирә Укыган булса, бирә, уңышлы аттестатын бирә, ул шатлана, сөенә. Машинасы булса, машина ала, сөенә, шатлана. Өйләнмәгән булса, өйләнә, хатыны булды, ил шатлана. Бала тумады, бала килде гаиләгә, шатлана. Һәм дә шушы баланы күргәч, шуңардан сөенеп, шушы нигъмәт өчен шатлана. Машина көтте, машина алды, Машинаны күреп, көн дә шатлана, көн дә сөенә. Ләкин сина нәрсәдән? Нигъмәтне күрә. Анда Шибли хәзрәтләр әйтә, ул нигъмәтне күрмәскә тиеш, ә нигъмәтне бирүчене күрергә тиеш дип әйтә. Ни өчен? Чөнки бу машина да, бу ризык та, бу мал да, бу бала да ул фани, бетүче. Чөнки Аллаһ Тәгалә һәм бирүче, һәм дә алучы. Бер көн кире алса, ул вакытта шөкер тукталамыни? Бит бетте, машина юк, бала юк, гаилә юк, аттестаты да югалды укып беткәч. Бетте, нәрсә? Нигъмәт калмады, димәк, кем шөкер кыла? Шуның өчен ул әйтә, күрергә кирәк бирүчене дип әйтә. Ягъни без бәйле булырга тиеш ризыкка түгел, ә ризыкны бирүчегә. Хәзрәти Дауд алейхиссалам, Дауд пәйгамбәр Аллаһ Тәгаләгә шулай әйтә. Әй Раббым, сиңа шөкер кылу, минем сиңа шөкер кылу. Ул синең миңа биргән нигъмәтең. Шулай булгач, ничек югары дәрәҗәдә камил, полноценный, мукәммәл, тулы рәвештә ничек шөкер кылыйм, дип сорау бирә Аллаһ Тәгаләгә. Сорый, син миңа шөкер кылырга насыйп иттең, ә ул да синең бер нигъмәтең. Инде ничек мин тулысынча, дөп-дөрес иттереп, Җиренә җиткереп, шөкерне ничек кылыйм, дип сорау бирә. Аллаһы Тәгалә дә аңа вахи иңдерә һәм әйтә, Менә хәзер син шөкер итә белдең. Менә хәзер инде, инде хәзер син шөкер иттең, дип илһам, вахи аңа күңеленә сала. Сорау туа. Ни өчен хәзер генә? Аллаһ Тәгалә аңа әйтте, син шөкер итә алдың. Бу көнгә кадәр ул дәрәҗәгә ирешмәдемени? Ул югары, шушы камил дәрәҗәгә ирешмәдемени? Аллаһ Тәгалә әйтә, менә хәзер инде син шөкер итә алдың. Хаккыны үтәп, ягъни 100 дән 100, хәзер генә үти алдың дип әйтә. Йә әйтһаннәфсул мотмәиннә, әй, мотмәиннәгә ирешкән, шушы өченчегә, дәрәҗәгә, нәфес, кеше, фәдхули, җәннәткә кер, дип әйтә. Димәк, яңлышыла ки, кем бу дәрәҗәгә ирешми, нәфес, ул җәннәткә керә алмый. Шуның өчен монда сүз бара шушы дәрәҗәләр хакында. Һәм дә кем югары дәрәҗәгә ирешә, иң югары нокта шушы нәфес хакында. Нәфеснең тәрбиясе хакында кем иң югары дәрәҗәгә ирешә, ул шөкерне тулысынча Аллаһ теләгә бирә ала башлый. Шөкер кыла ала башлый. Ул да каян күренә? Аның күңелендә була кайгы. Ничек дөрес һәм йөздән йөз шөкер кыла дип кайгы. Дауд алейхиссалам да как раз, как раз урысча булды. Нәрсә әйтә? Я Рабби, син шөкер кылырга насыйп иттең, мин сән ничек шөкер кылам дип сорау биргәч, аңлашыла ки, ә, менә бит сорау. Димәк ки, кайгы башлана. Менә Аллаһ Тәгалә нәрсә әйтә? Менә хәзер шөкер кыла алдың инде. Йөздән йөз дип әйтә. Нәтиҗә Уразадан да алабыз бер ләззәт, безгә килә күңелгә бер рәхәтлек, бер җиңеллек килә. Ләкин ул җиңеллек булырга тиеш янәшә кайгы белән. Кырында ул шушы рәхәтлекнең булырга тиеш кырында бер кайгы. Нинди кайгы? Аллаһ Тәгалә дә шулай миннән риза булды микән? Миңа намазда рәхәт булды. Аллаһ Тәгалә дә шулай сөенде микән? Чөнки ураза миңа рәхәт булды. Ә ул Интересно, риза микән дип кайгы булса, димәк ки бу югары дәрәҗәгә ирешкән дигәнне аңлата. Шулай ук гарәп телендә ике сүз бар. Шакир һәм дә шәкур. Араларында зур аерма бар. Шакир дигәне ул шөкер кылучы. Ягъни Аллаһ Тәгалә бирде, Ул алды. Ул аңа шөкер кыла. Аңа әйтәләр шакир. Шакирун. Шакир. Ләкин Аллаһ Тәгалә кайбер вакыт бирә, кайбер вакыт кире ала. Вот шул вакытта шәкур мәйданга килә. Ул биргәнгә дә, югалтканга да Аллаһ Тәгаләгә һәр вакыт даими рәвештә мактый. Шакир алай түгел. Шакир ул рәхмәт итә, кайчан Аллаһ теләңә бирә. Ә шәкүр ул биргәндә дә рәхмәт әйтә, тартып алганда да рәхмәт әйтми, ә мактый Аллаһ Тәгалә. Ягъни әлхамдулилла дип әйтә. Хамд. Хамд сәнә укый. Хамд сәнә. Шуның өчен әлбәттә безгә бу очракта карыйбыз икенчесенә, ягъни шәкүр. Гел алырга түгел, ә югалтканда да әйтергә кирәк, Аллаһ Тәгаләгә мактаулар булсын. Ул бирде, ул да алды. Кул да, аяк та, күз дә, хатын да, бала да, алар барсы да ул бирде, ул да кире алды дип, шушы күңелдән булса мактау, димәк ки, шушы кеше шәкур була. Имам Хасан радиаллаху анху Кәгъбәдә булган вакытта Аллаһ Тәгаләгә шундый дога кыла. Кул күтәреп, шундый бер сорау шәклендә мөрәҗәгать кыла. Хасан радиаллаху әйтә: Йа Рабби, миңа нигъмәт бирдең, сиңа шөкер кыла алмадым. Бәла бирдең, сабыр кыла алмадым. Шөкерне ташладым, дип мин шөкерне ташладым. Син миннән нигъмәтләрне Әз кылмадың, кимчелек тә кылмадың. Сабырлыгым булмады дип, миңа да бәланы дәвам иттермәдең, дип шундый мөрәҗәгать кыла. Миңа нигъмәт бирдең, мин шөкер кыла алмадым. Миңа бәла бирдең, мин сабыр итә алмадым. Шөкерне ташладым, һәм син нигъмәтләрне кимчелекле кылмадың. Сабыр итмәгәнем өчен дә бәлә бирмәдең дип әйтә шундый дога шундый зур дога безгә дәрес шулай ук муса алейхиссәләм әйтә аллаһ тәғәләгә Ул сиңа карата нигъмәтләргә каршы шөкерне ничек җиренә җиткерде дип кызыксына. Чөнки беләбез, Адам алейхиссәлам беренче кеше һәм дә беренче җәннәттә яшәгән кеше һәм дә җәннәттән чыккан кеше дә ул берүзе. Беренче кеше ирләрдән, әлбәттә, хатыны да булды. Ләкин тарихта барыбер ул беренче тора, хатыны икенче. Муса алейһиссәлам да кызыксына, ничек ул шушы шәкелдә, шушы дәрәҗәдә күп нигъмәт алды, җәннәтне күрде, фәрештәләрне күрде, сәҗдә кылганнарны да күрде, зур бер дәрәҗә. Ничек ул шөкер кылды дип сорау биргәч, Аллаһ Тәгалә әйтә: Әй Муса! Адәм бөтен булган нигъмәтләрне дөньяда ахирәт ул нәрсә белән нәрсә белән каршылашкан булса үз гомерендә, ул һәр мизгелдә анады ки, шушы бөтен нәрсә нәрсәне чорнап алган, ул анады ки, мин бирүче. Ягъни, без үзебезнең дөньяны алсак, бер эш эшләсәк, нәрсә әйтәбез? Моны мин эшләдем. Бу минем сәбәпле, мин булмаса идем, бу булмаса, бу булмас иде дигән сүз килә, фикер килә. Һәм Адам алейһиссәлам хакында да исә киресенчә, ул һәр вакыт Аллаһ Тәгаләне әйткән. Бу Аллаһ Тәгалә сәбәпле, ягъни мин түгел, бу ул. Менә аның шушы мактаулары да һәр хосуста булды, бөтен нигъмәтләрем өчен шөкер кылуы булды дип әйтә Муса алейһиссәламгә Аллаһ Тәгалә. Һәм дә шулай ук Пәйгамбәрнең хәдисендә килә, пәйгамбәрбез әйтә, Шөкер кылырлык әз генә мал булса, ул шөкер кыла алмаслык күп малдан күпкә хәерлерәк. Әз генә малың булса, берничә кием, берничә ризык, шөкере дә әз. Чөнки ризык әз. Ә ризык күп булса, кием күп, җиһаз, мал, мөлкәт күп булса, Аллаһка шөкер, шул дәрәҗәдә буламы? Җиткерә алса, әлхәмдүлилләһ, җиткерә алмаса, пәйгамбәр дә нәрсә әйтә? Әз мал шөкере җитәрлек, күп малдан күпкә хәерлерәк. Һәм дә шулай ук Аллаһ Тәгаләнең иң сөекле безгә карата бер хосусы бар. Сөекле ул да булса, Аллаһ Тәгалә ярата икән, кайчан кеше үзенең малын сыртында ташый. Ничек аңларга моны? Кайчан кеше үзенең малын яшерми, ә киресенчә югарыга күтәрә, ягъни Ягъни башкасына кулланырга рөхсәт бирә. Мисал, нинди мисал китерергә? Мисал, бер кешенең өендә бер җиһазы бар. Мисал үлән дип әйтик. Үлән үскән, ә кис, кисергә җиһаз ватык. Ә берәүнеке ул җиһаз бар, тик өйдә ята, тузан астында. Шул вакытта кеше аны яшермәсә дә, ә кулланырга бирсә, шушыны Аллаһ Тәгалә ярата икән. Ягъни кайчан мал теге матросов кемне каплады була иттереп, и беркем дә күрми дә, белми дә түгел, ә Аллаһ Тәгаләне яратмый. Аллаһ Тәгалә ярата кайчан кешенең малы ул ап ачык күренә. Ягъни кемгә кирәк куллана. Аңарда шул бар, шул билгеле дигән билгеле хәбәрләр бар. Мәгълүмат бар, шул вакыт Аллаһ Тәгалә шушы кешене сөя икән, әгәр дә ул малын үзендә күрсәтсә. Яки алды бер, әйтик, нәрсә булса, киемме алды, ризыкмы алды, Ул вакыт күршесе белән ул бүлешә. Яшерми, үзем генә ашыйм, качырып кына түгел, ә күршесе бүлешсә, ягъни ул нәрсә эшләде? Афишировал. Шушы ризыкны әйтик, күршесе белән. Ул вакытта Аллаһ Тәгалә малны, шушы ризыкны булсын, мөлкәтне ул юарга күрсәткәне өчен, яшермәгән өчен Аллаһ Тәгалә шушы кешене ярата икән. Бу да бер шөкернең бер бер ягы, шөкернең бер ягы. Һәм дә ахырда да, ахырда Җүнәйди Багдади хәзрәтләренең сүзе, аңарга сорап биргәннәр, шөкер, нәрсә ул дип сорап биргәннәр. Ул да әйткән, шөкер ул Аллаһ Тәгалә нигъмәтләренә каршы һичбер заман Гөнаһ кылмау. Һичбер заман кем гөнаһ кылмаса Аллаһ Тәгалә нигъмәтләренә каршы, ягъни бер нигъмәт, нигъмәт бирде, ә ул нигъмәткә каршы бара. Сүзе белән, фикере белән. Вот шушы вакытта каршы бармаса, шатланса, сөенсә, уртаклашса ул вакытта бу әйтә Җүнәйд Багдади шөкернең